não conseguia parar de pensar mais naquele vídeo depois que eu assisti. Ficava imaginando que podia ser eu. Ele podia aparecer a qualquer momento e me surpreender. Foi então que eu decidi bolar um plano. Eu já sabia o que, que eu precisava fazer para chamar ele. postei o vídeo que eu filmei dele andando na casa. Assim eu não só estaria entregando a casa, mas também estaria entregando aonde eu estava escondido. Eu sabia que ele ia vir depois disso. E eu também sabia que eu não precisava me preocupar até a hora que ele visse o vídeo. Mas o medo bateu quando a visualização apareceu eu fiquei escondido até ele vir. Foi direto no lugar onde eu estava escondido da outra vez conferi. Depois ele entrou para dentro de casa. Foi aí que eu corri e ataquei ele. Eu consegui derrubar ele. Mas quando eu tirei a máscara, psicologicamente, foi ele que me